ہمارے پاس دو شکاری ہیں جو پانی کے اندر جائیں گے اور وہ چھوٹی مچھلی کو پکڑ کے لیں گے جس سے ہم بڑی مچھلی لے پکڑیں گے اور ہمارے ساتھ کچھ اپنے آپ میں شکاری ہیں اس کام کو انجام دیں گے گے ہمارے شکاری بیٹھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے wait and watch is the big fish ابھی ابھی ایک بہت بڑا سو مارا سے تین فٹ لمبا ہے ہو سکتا ہے زیادہ کا بھی ہو یا کم کا بھی ہو کہاں سے آئیں گی یہ دیکھیے اسی لیے اب انہیں آزاد کرتے ہیں اور خدا معاف کرے